あなたの心にいるハート私はコンパイルハート非公式ロボットのいるハートですどうぞ皆さんよろしくね。 ゲームに出るために演技力を鍛えようパチパチパチパチパチはいというわけで今回はですねイルハートが実際にゲームに出演した時にね演技これがねまあできないとねダメなわけじゃないですかなんで今回はねそれを鍛えるためにえっと何やるんでしたっけ あのあの演技なんですかねえでもロボットダンスとか言うしな演技なのかなんか微妙に突っ込みづらい題材あーまあまあまあまあまあそうですよねあのえっ、とそれでどうこの悲しきロボットを演じるんですか い好きだよ。責任じゃ消す責任じゃ消すどこにいる責任者必ず消す ティッシュ配りもやる気がなさそうにやりやがっていやだってこれストーリーおかしくないですかなんかさなんか、まあ、正直さ責任者でなんか感情移入できないしなんか全然、うん、悲しさが表現できる自信がないんですよ まあまあまあまああのきっとねこう世の中の女優さんプロの方たちはねこういうねなんか好きでもない男性にねもう感情移入してねやりきるってことあるんでしょうけど責任者消す責任者消すどこにいる責任者必ず 消すティッシュ配りもやる気がなさそうにやりやがって本当はこんなことしたくない体が勝手に動くわ私にも心があれば 責任者発見ネズミの格好をしてティッシュ配りをしている体が勝手に動く操られて消すなんて嫌だ操られて消すなんて嫌だ消すなら自分の意志で消したい けずなら自分の意志で消したい <laughs> あのさだってだってこのロボットなんか責任者消すの全然躊躇ないじゃないですか <laughs> 消すなら自分の意志で消したい別にさ悲劇でもなんでもないじゃんこれじゃん <laughs> でもダジャちょっと疲れてきたわうん あとさあれじゃないティッシュ配りの件いじりすぎだろいやそもそもだってイルハートがロボット役で出るのいや質問無視かはあで何ですかこれかそうかこの 手のひらにあるものが心がこれやりたかっただけじゃないですよねイルハートが好きなロボットはええー、ロボットロボットあ、あ、あ、あいたいたいたいたあのね、あのね、あのね、歌のプリ様のミッ なんかいややっぱさ出てきた時からなんかやったらこうハイスペックだなと思ってたんですよ歌もうまいしねダンスもうまいしねいやーもうロボットみたいだなーって思ってたら本当にロボットでしたあこれ言っちゃいけないやつかなあ待って言っちゃいけないやつかな待って知らない人もいるかもしれないから内緒にしときますあのピーってピーって入れといてくださいでもでもでも私はロボットといえば歌のみーちゃんが好きですウィーンガシャウィーンガシャウィーン